しグルメ優勝前組です今日は東京前祭り秋に参加できてとても嬉しいです私たちは第9小学校の PTA 同好会です今日のために一生懸命練習してきました日頃の成果をここで発揮出し切りたいと思います応援よろしくお願いします 花咲く都に住んで変わらぬ力 love song. Old fashioned glass 誰もなく尻を払う君と思い出優しく白きてを伸べて人を追われる新しいは薄にの秋の国に一声始めし始めが 思いにずるし一つとしてを覚えはやつだ心に私がわるかでも君に姿を越しにいる時の心踊りを淡いと思う